Here we go for our video tutorials of the day. Yes. First of all, today are two birthdays because today I would like to wish a very happy birthday to two my great acquaintance, due grandi miei conoscenti all'università, cioè che hanno fatto i corsi di filosofia con me qualche anno fa, appunto, hanno studiato con me eh, percorso di laurea, hanno fatto il percorso di laurea di studio in filosofia, e eh, cioè <laughs> I would like to wish a very, very, very, very, very, very, very, very, very, very happy, credo la stessa età mia, non ricordo, 27 <laughs> birthday to An Aniello della Valle e, e anche, and also, su Antonio Calafiore. Eh sì, due grandi, diciamo, uh, insomma, due grandi ragazzi, due grandi person personalità, persone con cui, dicevo, con cui ho condiviso quegli anni lì, eh, con cui abbiamo condiviso veramente bellissimi momenti, eh, anche memorabili, diciamo, il nostro percorso di studi, che certamente io eh, ma non solo, anche al di fuori, cioè le lezioni, ma allo stesso tempo si parlava anche di tante altre cose, comunque io personalmente sono momenti che non dimenticherò mai. Non so voi, Antonio e Danilo ma penso di sì. Sono certamente momenti difficilmente cancellabili. E poi eh, pensavo anche alla, alla un'extra dal mio tributo alla, al compleanno del maestro Angelo Badalamenti lo scorso 22 marzo, tributo che in realtà è terminato scorsa settimana con il pezzo End Credits from Dark Water, film ed ultimo pezzo della parte non linciana dedicata al maestro, parte non linciana di quest'anno perché poi ce n'è anche una l'anno scorso ma eh, invito a leggere la descrizione di questi video dedicato ad, Angelo, ad Angelo Badalamenti i giorni scorsi perché c'è scritto tutto lì, già l'ho detto nei giorni scorsi ma non mi voglio ripetere, già c'è scritto tutto lì. Sì, però uh, questa, questo extra è un pezzo uh, tratto questa volta da un film del maestro David Lynch e tra l'altro uno dei miei film preferiti, ma capirete, insomma, essendo solo 10 film, più anche The Return, che ovviamente lo consideriamo un altro film diviso in 18 ore, sono tutti 10 film straordinari, ovviamente, film del maestro. Però appunto domani dovrei caricare eh, questo, questo pezzo, veramente un altro bellissimo pezzo di Angelo Badalamenti e quando mai non ha mai sbagliato un colpo Angelo Badalamenti. Sì, però poi ne parlo meglio nel dettaglio, credo domani. E poi eh, pensavo a quella bellissima pasta con le cime di rapa che ho mangiato ieri, non so se ve l'avete mai mangiata, ma è davvero questo tipo di pasta, questo appunto è sensazionale. Poi come l'ho preparata, diciamo, pasta cotta come piace a me, diciamo, quasi bruciata, è veramente sensazionale. Anzi, secondo me è un piatto che va in corrispondenza con, cioè, insomma, si accoppia anche con... è un parente di pasta e capri, secondo me, anzi credo le due componenti siano anche appunto la stessa, stessa origine. Comunque, veramente straordinario poi sì, penso di aver pensato tutto per oggi, eh, poi come al solito se mi dovessi venire qualche altra cosa in mente aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani! Sì, però in realtà eh, anche oggi eh, ho mangiato un buon piatto, certo non potente come le eh, cime di rapatichiri, però un bel piatto di pasta e fagioli, qui chiamati anche spollichini, mm, cioè c'è un certo tipologia particolare di fagioli napoletani, davvero straordinari, però come li ho mangiati oggi non erano buoni, comunque come l'ho mangiato in altre occasioni, però comunque erano buoni, certo, però in questo caso non buoni come le cime di rapa di ieri, ma comunque anche oggi mi sono abbastanza consolato, anche se non proprio come ieri, però quando li ho mangiati in altre occasioni questi fagioli, questo piatto con fagioli, spullichini, spullicarilli, chiamati così qui a Napoli, questa tipologia particolare, è davvero un altro piatto eccezionale. Have di great again, a domani!